Storage Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Storage Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. ritt auf einem Pferd. Erst nannte er's Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hat einen Unfall. Und seitdem heißt erst Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht vergehen. Orange Stinson ritt auf einem Pferd. Erst nannte er es Klaus, dann nannte er es Gerd. Doch die Garantie war verjährt und er hatte einen Unfall. Und seitdem konnte Gerd nicht mehr gehen. Yeah!